Yeah, is that Mr. Ogwu? Yeah, Mr. Ogwu, onye gị na ya na-ekwu bụ Udejeke Ndamosu, the fearless voice. Good evening, sir. Good evening. Under Mazin Nnamdi Kanu command, I am disciple Mazin Nnamdi Kanu number one. Take him in. Ọnwa ike pụtara, ọnwa ya ka m kọọ. Ok, nsogbu adrọ enwelu ife kpata njikpa gị bikos ị na-anya efu na um, akala m dị strange yes ife njikpọ gị bụ maka um, ife na-efegharị n'ụwa niile ma na ịntanetị ma midia ma fesbuk o wee bụla afa gị wee bụrụ gị wee sị na mma akpọ gị bikos na m um, anyị nwa bụ ndị na-eje ewepụta akpị n'akwa gosi mmadụ a na-afụ ya anya anyị anaghị eje ije nzuzo and anyị anaghị atụ egwu ala nwaanyị ajadu maka na nwunye na di ya si so ị na-anụ onu nkịta kịta ikwesịrị ịma in spirit na ịbụ onye omenala ikwesịrị ịmazi onye gị na ya na-ekwu in spirit good um, nke mbụ bụ na a na ịbụ onyeisi ndị ebube agụ gee ntị ka m gbuwachala gị nya ka m si wee nweta infọmeshọn onwezi ibe ị ga-ekwu ikwuo mhm. a sị na ịbụ onye isi ndị ebube agụ n'ọgụ nwa na-egbu ụmụnne anyị niile ndị ebube agụ na-egbu n'oge na kọmand na hopu ụzọ dị mma bụ nyanwa melogụnwa onye isi ndị ebube agụ nke ịbụọ the whole families ekipulu homeless They destroy the whole home. dị na igbo today na ana biafra fakwu n'ọgụ nwa bụ onye destroy all the houses niile dị na ana igbo nke ịtọ fakwu na the whole of local vigilantes Ana na-anasịsị egbe ndị vigilantes ji echekwaba obodo n'ọgụ nwa na kọmandị anana na ndị nche niile egbefa niile nke ịnọ ekwuru wee sị na ịnọbụ mozambique wee mesịa nata mana nke ahụ abụrụ nke na-etinye ọnụ na maghị etinye ọnụ na dat side ife na-ekwu okwu ife na-eme igbo na biafra then nke ịnọ na mm, ụmụaka bụ nke meziri ikpeta a jelu ịkpọta nwaanyị wee kpọtasịa nwanyị o nwere ife ndị igbo na-akpọ na gịnị mee after when you were a lot of a yes so uh, nsogbu adọrọ so definitely ụmụaka wee je kpọtasịa nwaanyị o nwere ife ndị igbo na-akpọ ọgọ ije malụ bụ ọgọ ọgọ ije bụ ọgọ so fajebezi ije malụ bụ ọgọ o wee kpọrọ ndị enyi ya ewee butesie nri na-eri nri o wee bụrụ na ị bịalụ wuti ndị otu gị kafa mesịsị na ana wee gbalụ 14 young youths si na be wee na-ana gbalụfadewe na-ana denu n'ofu onye bụzi onye testifil nụ nji n'aka wee na-akpọ gị bụzi nwanne ofu nna ofu nna onye nke nwanne na-anụ nwanyị direct bụzi onye nke si na ndị otu gị kụlie egbe n'isi ọ wee daa na mgbe o ji wee daa wee wentezie isi elu ọ dị na vidio anyị kwụcha nsị ndị ala gị si mgbe o ji wee ti isi elu n'ezie anya ọ bụlụgo nwa si o wee si gị ogwu na gị ekwekwana ka ndị a gbuo onye gị biko gị ekwana ka ndị a gbuo gị gị chetakwa na mgbe ị na-agbapụ mmiri n'obodo gị na o sobe agbapụrụ gị mmiri na ọ na-alụ ofu onye n'ime unu nọzi n'azụ gị wee sị sirapụ nwoke a si egbukwana ya ọ dị na vidiyo ebe o kwuru okwu now o nwere ife ị nwere ikwu n'okwu a ka m wee kọntinu ngwakwube afọ m ezigbo afọ m bụ izuchukwu akpa egbula chifu izuchukwu akpa egbula nwa ha ok ọ mee prọfet amọya ama hmm. Mm. um, amọya amiri oru east. okay. imo state. okay. Um, ahụ ife m ga ka m kọrọ gị one or two things first of all ka m gọrọ gị agụ asa onye ichie ibe m abụrụ m onye abụrụ m onye as commander as the state ihe ọ bụla m gwara gị ijiri nọmba m nkịta ịkpọkwere m nọmba anyụọ ọ dịkwa ọ na ịkpọ m ga-epik na-akpọ everyday fonu m na anyị ọsịsọ mhm. abụrụ m isi ndị ebube agụ mhm. abụrụ m ememba ọkụ ebube agụ mhm. na be nna m otogo m mkpọwa mgbata otogo m na-eriju afọ ihe na izu polis abụ izu polis 15 16 years now agwara m gị adreesị m emesịa nwekwa ndị otu unu ga-akpọkwa ịkpọ ịkọletikwa afọ e? amụghị ama ama ama adreesị eji eje obodo ị na-anụ kịta ife ọbụla ị na-ekwu ntị m dị na ya ife niile ị na-ekwu ntị m dị ya maka na ịma na-ekwu na interrupt gị onye na-ekwu na-egelụ maka ekwugo m nyekwazịa gị ohere ka ị kwuo mm, gawa n'iru one month one seven weeks ago e? mm-hmm. nye ka na-ekwuru ka onye ka ka anyị na-ewere ya ofu ofu isi eh, na nwere ndị ga-abụ ebute tipa bute aja abịa kọleti ego kedu ndị dị ndị na-eme ya nụ which people afọ ya bụ afọ ya bụ netwọk eh? mhm. ekwensu mhm. kedu ebe o bilọngụ kedu ebe ha nwụrụ ha nwụrụ ha nwụrụ the on ọ bụrụkwa IPOB memba ọ bụrụkwa Eastern ha nwụrụ the on queue enwe all movement ha si Port Harcourt na Tanzania with ndị nke pụtara prison ha join in together eh? Okay. na prison. Okay. IPOB ọ bụrụ Eastern ọ bụrụ e Mochukwu eh? Okay. so so ife na-akọwa chekwala ka mbịa so if ife na-akọwa bụ na ụmụ chineke bụ ESN Eastern Security Network and IPOB the Innocent Very loud and clear. I'm hearing you. So, after one week, Fabia, in end Inanian Megukita. Yes. My brother Gbara, Namuha gave Biuli her pump six with that money. If I make out one million naira, I jack Haga grow pump. No, I stole pump, paper. E, I jack Haga go. We were Basa, Basa machine farmer with you, one of them, and I know. after three days fabiachi esi na m ga-akpọrọ ndị sekuriti na na be m ndị polis for my own good m kpalasị afa ma mana ha ga-egbuchi ha na be m ebe a wee nasị ha egbe si ha okike my pa adị wọchị bọọlụ ndị steeti champions league final ha aga ebe ahụ pikiri ya ga gbuo ya After one week, in Anusa. I'm hearing you. Emi the chairman of my community, not that them agbuo Gabuya, Babuya, and Abia, Donny Son, 77 something years old man. Boya, Babuya, Mama Bemo. My brother, Oruno Ganesha Aka. My senior brother, when the man I met a buyer and a my brother, Basio, who are hanging in the gas, and Mrs. Tyson. ma bọda gị drọpụ frens ebere abịa ha gbuo ya tinye na jip kpachie ya na jip gbagbuo ya tudewu three weeks and eh, seven days ya eh. if i'm not lying my senior brother ị na ihe na-ekwu kịta i am with you bịa drọpụ zoro m leta na nọ na dam werezie nọmba tinye si na ha ga-eji isi m agba bọọlụ if i don bring that pump ha nyere days and that money ha ga-eji m agba bọọlụ otu nọmba ahụ na ebe a ha tiri ebe a bute akaụntụ a onwere nọmba a ga-aganye ndị amị my friends ndị amị ha sị na ọ bụrụ ọrụ fa na nga na polisi nọ na ma division area commander ga-aga mee ka entry aga na the police division nye the number ha sị na ha ga-atara akụ ya mana m ga-enyefe ego ị na-anụ I am with you. I will have 15,000 and you have to track that number. Already four days, Afrebe, fa bo musun da da barasta sombot. Musa eh dan na da kan foyan ya. Aga me ba uruze ma former gate man nam na Former gate man mu zo na bidore ya ta na ta. Keep that my boy. Afia I am here. So, na-egbusi gbuo ma agreement netwọk asị m na ọwa ekwensu na ọchị na ọsọ na ekwensu gbawuru ya agbawu wutichi kansụl na aka ya sọrọ ya mana ya sọrọ bije a na nwere ogetuma na mere nwa be na ma abụọ nke na azụ na skuulu gaa gaghị erubere 15 years na onye na mọnịtara ha mgbe ma abụọ na-abịa mgbe ọ pụrụ onye nwanyere na infọmeshọn na ọ pụọ agụ ha jiri gbuo onye nke adịkwa arestend na polisi ka adịkwa ya ịchọ nga ala polisi ọsọ na echi chi ore gị ya gị na ya ị na-anụ go ahead netwọk ahụ ọ netwọk ahụ kpọzi ndị polisi ahụ ịma ha nara tim fọs na-agagharịzi ndị otu ha nwa sorogbu ma brọda ọ bụrụ mụnwa on sọnde ife nụrụ na ha gara na ọ kpọrọ ha ga n'awa ọma mma ị na-anụ ebe ndị otu ha nọ na kapụ mm-hmm. aga ebe ahụ gbawisie pipụl ị na-anụ ife m na-ekwu o dapụ mm-hmm. sọnde ahụ ruzie monde mọnụ ya wụ lọkdaụn na-aba ebe a ndị na-echọtara m nọ na họtelụ m sị ka mbe nwaanyị ka ọ ga bugara ha nri m ha ndị chọta m ha na arahụzi ebe a Tuesday ihe fụziri ewu a wanted person mayor of Mozambique na m iwe wanted person na m gbuchiri ụmụ Biafra na a na-achọ masị ala Biafra chita talking to you elet of e ewere na-abịa over one thousand everyday asamtakin to you na six kwara naanị agịta a na-akpọ m everyday everyday ma gbara ụmụ ọzọ eh, sịrị n'ibe akwa egburu na ụmụnne m ịtọ na-erubeghị three weeks ga protest ya ewerebe aha m ga-atụziere asị na wanted onye ha tigara aha m ahụ na asịra m wee wanted person ma brọda chineke nna mere gị aka ebe a ka nọmba ahụ tresị nọmba sendịrị ya ahụ na fesbuk ọla any organization ịkpọrọ mfụ conference call with the person ka mụ na ya kwuo okwu oke anụgo m ife ikwu kịta anyị ga-abazi na ajụjụ ma ajụghị ee eh, anụgo m ife ikwu anyị ga-abazi na ajụjụ kịta nna ajụ gị eh, eh, ị na-asa m maka na m yes ee nna ajụ gị ị na-asa m ee nna ajụ gị na-asa m maka na ife kwuru n'isi gị abụrụ obere ife mana ịma na emere eme ee ka m bịa ka m bịa ka m bịa ka m bịa ka m bịa ịma na emere eme na-egbu egbu mana ịbụrịba na egbu egbu ọkwa ịnwa idea ọkụ nụrụ ife m kwuru okwu ọkụ na ife m na-ekwu emele eme ndị mmadụ na-akpọ ndị mmadụ na-akpọ ha nke oke emele eme na-egbu egbu mana ebolobo adị egbu egbu Mm -hmm. eh? Mm. so um ogwu emeleme na-egbu egbu mana ebolebo a na-egbu egbu ogwu na-anụ m ogwu na anụ m ma bụrụ na ewela iwe mba onye iwu mana for you to call me since abara m na kọl a eh? hmm. ọsọ gị nwa onye kpọgoro m na na m nwaanyị m ha kpọọ m iyi hmm. kụọ m ikwu eh, na ife melie nụ eh, chịrị gwa gị ọ na ị ga-enwetụrụ m ndidi ana m abịa ife njina ife njina ife isi maka gị nne ife njina aka nne ka anyị asịrị m gị nnụmba nsogbu adọrọ asịrị gị asịrị gị na emere eme na-egbu egbu mana ebule ebe a na-egbu egbu nwoke ngwa abago m ka anyị banye into ka anyị wee nwee ike ime ọsịsọ ọsịsọ ee ka anyị banye abanye n'ajụjụ ka ị na-aza m hmm? nke mbụ ifuru vidiyo ebe ụmụaka a ma onye nke nụrụ nwaanyị ma nwanne nwoke ofu nne si na ya egbe n'isi o owe ntezie isi enu ọ bụrụ maka ọ fụrụ ọ bụ eziokwu mba hmm. amakwa m picha onye ama ama i will drive to the house kpọkwara gị mụ na kpọọ gị fụ mụ na to to believe or i invite him somewhere okay okay that is number one number two number two kedu ife ịma alụ maka ebube agụ ma bọla ngwa gee ntị kịta mhm. enweghị ife mmana maka ebube agụ local gọọmenti anyị anwa ya eria kọmandị ụlọ lata eria kọmandị na local gọọmenti a mhm. polis steshọn na ya mhm. ndị amị na ya a lot of forces nọ ebe ahụ mixed ị na-anụ ife m na-ekwu kịta ndị a na-akpọ ebe agụ ebe agụ ebe agụ na-anụ ihe na-eyuzu pọmp ashọn na sekuriti ị security. arị na-ekwu ebe agwa wa agagawa awo ọ gawo ndị awa anasa ha egbe from an understanding o those boys will disarm them with the pump ha na-ebu ị na-arị na-ekwu kendi na-anafa egbe kendi na-anafa egbe kendi na egbe all those boys all those boys will disarm them kendi na-edisarm over which people na-edisarm over kedu ndị ọwụ bandits all those bandits get in ndị with the bandit get in ndị with the bandit netwọk chisom ndị one aka dị na one man squad nna akpọrọ na gafe ha kịta ngwana akpọ chikanso na get ekwensu ị na-anụ I am here loud and clear okay okay uh, one man squad Elias Elias Gaius eh? mm -hmm. ọya bịa kọmanda ndị kefe kefeki ahụ tuic ka njiri ejiri mara ya ọhawa ga-amazi ihe wee ezigbo afọ ya oke kedu onye melụ ebuba enwe e e, oke kedu ndị kedu onye melụ ebuba agụ invite n'imo steeti amarọ m oke oke ịsọpọtụlụ ịsọpọtụlụ mana ha na lokal gọọmenti m oke ndị nwa bụ ndị ebubo agụ kedu ndị ha bụ I don't know, sir. Okay. But how security? How security? How na each every local government? Okay. for ezigbo ọlụ ka alụ ajọ ọlụ. Ah? for alụ ezigbo ọlụ ka alụ ajọ ọlụ. Ele ndị ebube agwụ Yes. Ndị ka wuriri ebube eh jide mmadụ, ah? A mm-hmm. na ha ọva to police. Mm-hmm. Ị na-arịba nna ekwu. Then mm-hmm. ha dọọ ọva to police, sometimes police na-akpọ m sị m bịa. nane mhm. na-ekwu maka mhm. ebi n'obodo si m bịa mara ma ndị ahụ ndị a na-achọ achọ na-emebisi obodo a sọtas ana m aga ebe ahụ nga ebe ahụ ebe a ga-ekecha ha chen ma hankọf anụ mhm. kịta e amachi m fest dị eme na vileji bikos oh, emega m ọfụma ọbụrụ ọfụma ebe a na anụ all the whole youth invite ha na-abịa uru ebe ahụ fụ onye nke na-abụrụ ndị a na-atị ya na-egbusi mmadụ ahụ na ndị a niile dị innocent asị m oke they will release all of them in my present werekwa m ego 2000 naira emego m ya 5 6 times there as the station mm-hmm. okay the last one ejidere eh, enwe the last one ejidere eh, ha dị six ọ nọ na net the smallest boy ahụ n'ebe ahụ ị na-anụsa nwa na-azụ na skuul mm-hmm. nwa nwanne m nwoke agbago mpụ ya today ka ọ bịa ihe ga-eme nwa na police custody na state eme ka ọ bụrụ na ebe ahụ sịra nke sara ndị e gburu my brother ọ na-ewe ọchala the film na ị gaa na. Mhm. ọ na-ewe ọchụgo the film very well nke ahụ nyere netwọk infọmeshọn na ma bụọ na hapụgo uche netwọk confessed police aga mee ya arrest ịda atụ ihe m na-agwa gị go to the police station tomorrow kpọpụta the boy gị na ya ekwuo video call kwuo one on one o mere gị explain dị si na m na-agwa gị na okay um um gbasalụ isi na ebube agụ na-enwere nke ọjọọ nwee nke ezigbo ya ọkwa eziokwu enwere ndị ọjọọ enwere yes hmm. so kedu ife ị nwere ikwu maka ndị ezigbo ya na ndị ọjọọ ya kedu onye kretiri ndị ọjọọ ya kedu onye kretiri ndị ezigbo ya hmm. mgbe ha bịara november time ị na-anụ last year ka hmm. ndị ọjọọ ahụ ga ọrụ bad bad bad mana ndị nke ewetara since february this year eh? ha jido gị mechaa gị interrogate if you are innocent you will go. okay ebube agụ a ọ ndị igbo ka ndị awụsa ha mere mist ndị kara nọrọ ya awụ ndị kara nọrọ ya awụ ndị kalabari ndị port harcourt side ndị kara nọrọ ya na-anụ ndị awụsa anụ e, ya awụ ndị ka awụ joint forces ma ha wụ polis mhm. ịghọta so that means na ebube agụ emeli ndos na ala igbo wesley local outfit security buzi foreigners bụ ndị buzi dị ebube agụ according to your own experience yes okay um, ọzọ ndị enwe bụ ndị gburu ụmụnne gị si nọ ndị ọjọọ are you there i'm there sir ndị enwe isi gburu ụmụnne gị kpata iji wee gbakwuru polisi um, ebi nwere idea na enwelu ndị eastern security nọ in control okay. Okay. wee nwee idea na enwere ipob nọ in control n'ala igbo okay. then ka ndị ọjọọ ha nwagburu ụmụnne gị ifilu na papụ ndị ọjọọ na-emebi afa ndị ipob according to you kedu ihe mezi nụ na ijero dị chọbazie ndị eastern security network because esi na ba na ị na-enyelụfe aka na gị na ba dị mma ka ife kpatazi jidekwuo polisi eh? mhm. na be anyị anwa eh? mm. because of ihe na-eme na be anyị ndị na-ahụ na ezigbo ya ha na-esi ozi up mana anyị ma ndị hip hop ị na anyị na-ekwu mhm. ndị ọjọọ na ya na aba anyị karịrị ndị ọma na ya ndị ọma sef agbafuchigoro ndị ọma ndị ọjọọ anwa ndị ọjọọ anwa fụ ha na ha egbe ha sef ha na-eji aka nara amị egbe na be anyị weta atụ n'anị na Igbo polisi egbe without anything onye ziri ziri eji kpọta ndị ebubo agwa ahụ bịara mgbe a na agwa gị ndị ebubo agwa ka ha na-atụbuwe egwu ndị ka bịara last year Eastern enweghị ihe dịka Eastern security nọ na amịrị baị amịrị ọrụ isi dazi nọ na ntị nna gị Eastern security na-alụ ọrụ na baị mee nkwagharị ihe na-ekwu ya enwere mgbe nọ na gee ntị no army gee ntị um, ana m enye gị 100% assurance Eastern Security original nọ n'ime ọfịa na bụ na anwa hmm. Eastern Security original nọ n'ime ọfịa fanụrụ egbu mụ na gị fanụrụ erepụ ụmụnna anyị fanara ezuori ndị fa na-achụ bụ ndị esmen fulani terrorist ngwa gee ntị kedu ife ị nwere ikwu maka ndị herdsmen nọzi n'ala igbo tata na-ekidnap ụmụ igbo ransom si weta ego kedu ife ị nwere ikwu na ya ife nwere ike ikwu na ife a na-eme adọrọ mma hmm. ọ bụrụ ọ dọrọ mma atọ ma ọ na-etrọrazi ndị baa ma ọ nwa ok ebe ị mere mistake Another. Uh, every male mistake. Every male mistake. Yes, sir. Ịdị away na Maazị Nnamdi Ogwu Kanu kwuru na ọ chọọzi polis n'ala Igbo. Ịdị away. Adọrọ m away, sir. Ịdị hmm. away na mụ na gị na-abọ na ha ekwu okwu ose onye Igbo maara na ndị polisi nọ n'ala Igbo ma DSS. Ọkwa ifu ka m na makpọrọ mmiri n'ọnụ wee na-ekwu ya ma ndị militiri na-ebe anwa nafa bụ ndị hes fulanis boko haram amnesty idi away adịrị m ahụ ịzọ idi away that na nsogbu anyị nwere today bụ brutality police brutality police and army and dss idi away na ala igbo no, no, sir. idi away that na hope ụzọ dị mma bụ nyanwa melụ ndị ebube agụ indoors ka o wee dominate ye the struggle biafra in their way. Another. In their way na hope ụzọ dị mma bubatalụ ebube agụ to fight against the struggle of biafra and fight against eastern security network fit in their way. No sir. Okay. E, enwetala m information na gị nwa ogwu na o nwere mgbe hope ụzọ dị mmadụ nyere gị ka ije setụlụwa ndị IPOB members 11 million and ijere dị ozi luzie fajụrụ ajụ ọ bụ eziokwu yes sir hmm. kedu ka o si wee gịnị ya si wee nwee wee relate o ji wee bụrụ gị bụ onye o ziri dị ozi e, e, nwanne nwoke ka ọ nwanne nwoke wee narị gọvanọ ị narị na-ekwu mbịa ikwugo na nwanne gị nwoke ka anyị na-ewu ya ofu ofu ka ọ ga na-ebel mụ na gị nke nke maka o nwere omenitins m na gị etinye ọnụ na ya ebe ọ bụ nwanne gị nwoke ọkwa ịma na hope ụzọ dị mma bụ nọmba 4 in number when it comes to the numbers ndị atụnyelu vote number four Number four. dị ọra bụ number one ọkwa Yes, away ọkwa ide away good ọkwa ide away na-akpagbulu emeka ife dị ọra akpagbu chụpụ ya ọkọ oh, a na-aga kọtụ na abuja hapụkọt hapụkọt na ịbụ onye igbo mụ mabụrụ onye igbo idewe na ndị es fulanis under president muhammadu buhari apc megidelu emeka ife dị ọra papụ ya were hope tinye ebe anwa okwu ka anyị na-etinye ọnụ okay. idewe okay. adịdị ma wee ihe ma na anyị nọ na wanda na-asọ na nuz na spring court na na-asọ na nuz mgbe ị nụrụ na ndị esmen abịara n'imo steeti nke amụrụ gị n'agbanyeghị na ha opụ ụzọ dị mma dịka isi ekwu bụ nwanne gị nwoke wee tupu onye winụrụ elekshọn wee tinye ya kedu ka obi dị gị brọda ịma na um, anyị chahụ ndị igbo ndị igbo ị na-anụ mhm. and ihe gbasara politiks diwen jamana to yo awudi me politician lo but diwen jamana to alama na politics wo ndrondoro chichi ina no mhm ba ndrondoro chichi bi e won dire ha win ni bezo na obi o ma ga lugwe di o ibi ala court aba akwa ba ha kwanye ga ozo okay idi idi away idi away idi away na since 20 months now 20 months which is a month and 6 a year and six months, 20 months. A year and six months. In their way, na 800 innocent people are one under hope of the man. Hope of the mabulu. In their way. Okay. In their way, that na hope of the mabulu ndị amị na ndị polisi ndị herdsmen bụ ewee were bọmbụ na-atụlisi ụmụnne m na gị n'ọlụ iyi ọma o doziri ya si dị ewe good so all these atrocities niile Hope Uzodimma na kọmiti na-egbu ndị mmadụ is it aware okay now isi na ijego na police and need to close with police ọnwụrụkwa ife dị njọ na mmadụ malụ polisi na-ege m ntị very loud and clear mana ọgụ nwa bụ onye malụ polisi kedu ka isi wee malụ polisi kedu ife ibu n'obi gekwa ntị ka m gburiere gị nye ana m abịa ana m abịa ana m abịa ana m ewu ya ofu ofu today mmadụ one ka ị na-eje prizin bụ ndị ipob members isi na ụmụ chineke nọ n'ime just because naba di flag na jiri egbe na jiri mma mmadụ one n'ime ka ifuru n'ime prizin ebe isi na ịdị close to ndị uwe ojii mmadụ one ka ifugo na n'ime sel mana prison <laughs> mana onwere so enwe idea that na many ndị ipob members na army nọ na imo state ekipo na so many homes stranded destroy so many homes burn so many homes kill so many innocent na enwelu war plane hope ụzọ dị mma commander ndị army ewee wele na destroy so many houses in Olu, Ihioma. Is that away? I don't know away, sir. Okay. Ebe ọ bụ na ị nọ na Imo steeti nke gụnwa akụkụ niile a ịda anụ ya akụkụ niile a bụ nke ọjọọ n'isi hope ị nara anụ ya mana ị na-anụ ị na-anụ maka ndị ọlụma m afa isi na fa bụ ndị ọjọọ n'ofe na-edistrọị dị imo steeti mana hope ụzọ dị mma since o ji wee bata eji wee tinye ya bụ ndị ugwu ka ọlụ ọlụfụ ọlụ how many forest anyị ma nke gị ma nke m ebe ndị fulani si nọ today mee na nne gị na nna m ma nne nke m ma nna nke gị a na ọzọ eji olu ugbo ịdị wee na ndị fulani nọ na fọrestị anyị na ndị nna anyị anọzi eje ọrụ ugbo ịdị awe jamanụ saadị be anyị ị na-anụ ndị hausa nke nọ ndị fulani nke nọ be anyị ụdazie taịm asị na ihe gbasara nna ma wọteva wọteva ndị nke ahụ alasịara otu jude m nke m fụziri ege hmm. hmm, ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ gị so n'ife ị na-akọwala nkịta na awụ n'ife niile a na-ekwu na ịmaala ndị ebube agụ na gị na fa na-akpa n'oge ịbụ onye isi mana ikwugo ka m bịa n'oge ịbụ onye isi n'oge ụzọ dị mma ego onye isi so na ị na-akọwa dat na ibe niile ahụ a na-ekwu n'eziokwu adịrị ya eziokwu azịrị that uh, ebube agụ something eh, has been existing our place since November ị na-ana east gbagwụgo mm-hmm. eh? mm-hmm. we are from the same local government with the mm-hmm. then a since November last year a na na na mechaa bezie febụwarị bịanụrụ na local gọọmenti anyị ị na-anụ ife na-ekwu gị akwenụrụ ife na so ife a ebidogo nu since last year ọwụzini e, two weeks a ma three weeks ago a ma brọda anwụrụ mgbakụziri the police ka m ji wụrụzie the commander of Ebubeagụ ndị mmadụ ga-enye ọmana ihe ọwụ kọmanda. ee eh, nwere okwu mgbalị gbasalụ polis gekwa ntị o a sị gị asị gị na ife gbasara polisi na mmadụ ime polisi oh. abụrụ na ọ bụ ajọ mmadụ mana o dipendịlụ kedu ife iji wit polisi ị na-esu imi wit polisi ịmalụ polisi in a normal way as mmadụ ịbụ as a human being ịbụ na ndị polisi nafa bụ mmadụ ka isi wee bụrụ mmadụ nafa kwesịrị ime enyi ka ị na-eme enyi for your secret agenda of personal interest ka ị na-eji ya esi ụmụ be anyị imi ka ị na-eji ya emegide ụmụ be anyị ịma polisi dị n'ụdị n'ụdị n'ọgụ nwa mazi polisi kedu nke ịma ala ya mụnwa na onwe m na-agbaghị okwu obodo anyị nọkịta na m polisi n'aka mana okiri ife m ji eme ị na-anụ nkịta so mana mana onye ọbụla nọ na anụ igbo wee na-ekwu na ọ dị close to police bụ ajọ mmadụ ka ọ bụ bikos no police na-egbu mụ na anyị polisi enwere onye igbo ije na polis steshọn kịta na it polis steshọn isi na ị na-eje di ya nwere ka ije di ya kịta na ndị igbo gara na polis steshọn nwere ike fado 100 bamalụ mmadụ ise all foreigners adam right now ndị esmen bụ prezident muhammadu buhari na apc na hope ụzọ dị mma wee kpụrụ ndị igbo kpọpụ ka ha dama n'ihe na-emenụ gee ntị ife na-anwụ n'imo steeti ị na-ede n'aka ndị ebube agụ na hope ụzọ dị mma ị na-ede n'imo steeti n'opeka mpe ya bụrụ 25 times one month times 30 days one ka ọ bụ ị na-eme ntị one ka ọ bụ otu ihe nọ kịta na ahụ ọnụ i wee na-agwa mmadụ kpọrọ gị na fonu ka ife si wee gbatakwuru kịta na kondishọn ị nọ na ya na gị na polisi nọ na ya n'igbo dị mma ogwu mụnwa bụ ụdị eji eke ndị amoosu ka m bịa mụnwa bụ ụdị eji eke ndị amoosu na-agwa gị na gụnwa bụ ajọ mmadụ from a to z gụnwa ikweta na gị na ndị polisi dị mma n'ala igbo o nwere reason ị ga-elekọta m taa polisi n'ala igbo was 10 years ago chere ka m bịa polisi dị mma n'ala igbo was 10 years ago gị na polisi ndị nọ n'ala igbo ka dị gịnị faka dị neutral mana because of political influence and agenda ndị ugwu ewee kpụzielu ndị boko haram amnesty wetala anyị now can you go outside without iji security ogwu gị ka m ajụ yes sir you can go alone without iji security yes sir sometimes then sometimes you wetala gị a ana anọ permanent sometimes ha alakwana ọ <laughs> mgbe m na-emekarị ihe tam n'anya ife dị ka anyị igbo ka ebube agụ ga-abụ bata be mmadụ egbuo ife dị niile n'ebe ahụ ma ndị amị ma ndị polisi kedu ndị anyị na-aya maazị nnamdị okwu kanụ di wesi na ọchọzi polisi na ala igbo n'ọdụ polisi na-egbu anyị kedu ife mee maazị nnamdị okwu kanụ igwe di wesi na ọchọzi ndị amị na ala igbo now mmụọ bụzi onye na-anọrọ n'anya igbo maziri na ha ụzọ dị mma jee echeta ndị esmen kafa ọkpa ya a na-amụrụ mụ na gị isi na ịmarọ mụnwa n'ozi obodo oyibo maala na ha ụzọ dị mma chịtara ndị amị ebe na-atụli ndị mmadụ with war plane war plane ammunition wee na-agbagbusi ụmụnna anyị ka na-agbagbu nchi Who puts in the history of this earth of this earth idi amin of uganda a akọmitọrọ na one percent of hope ụzọ dị mma ọ nwanne gị nwoke give a committee go. so ọ bụrụ na ị na-erelate with hope ụzọ dị mma that means na ife niile who puts dị mma bụ ajọ ife ọ na-eme na ịma 30 percent because so ọnụ no kita na when ajụwa mụ na ya I dị mma ebe m na-agwa gị okwu a na-abụ South America ọ South America ka ị na-anụ ọnụ m ada m ezoro ezo ị gara anụkwu my broadcast so automatically anyị igbo mụ na gị hope ụzọ dị mma tọnụrụ ya upside down hope ụzọ dị mma bụ ekwensu ọnwa ibi na o nwere dị mfe hope ụzọ dị mma megoro taata ekwensu ya agọnarị ya na aka ya adịrị ya ekwensu na okwu ebe na-achọzi ka ndraịvụzi agị na-abụ nwanne onye gbalụ nkwụ kwuru na ọ maara gị and na mgbe a kụrụ ya egbe ka agbagbu onye agbagbu nwanne ya nwoke uwe ntezi esi ọ bụla gị enwelu ka a ga-esi mee ka ije ebe anwa i can connect ka gị na ya mitie without any harassment mmemmue. onye na-ekwu ihe alụrụ ada nna m ebe a m ga-eme ya sef mgbagbara ya bịa ga-abịa ihe ụmụ mbe m dịsa ya oke ị nwere ike ime ị nwere ike ime tata tata tata ka ime ya vidiyo na gị na ya nọdụ the same person a pụta na vidiyo wee sị na o welitere isi ya na ọ ka ọ sịkwazịa na ọ bụrụ ka ọ fụrụ ihe emenwu ya ihe ga-eme kịta ọnwụ mhm. na na village echiwu lockdown think eh? echiwu mhm. lockdown na village nwanne echi a na ya gị dis achọrans na ka m chọọ any of the ọkada boy enwetago e nchọta e mhm. ofu onye ọkada ka nzie ya ozi ị na-anụ chi ya ga-abụtara m ya ọ ga-abịa na be m because e nwere izi ntị sị na ọ ga-abịa na be m ee ka o si wee ka o si wee gbatakwulu kịta onyere ekwe bịa nọmba wan ee mana ọ bụrụ na isi na-ege ntị ọ bụrụ na isi ka ọ bịa mụnwa ga-eme arenjiment kpọọ ọnya mụnwa ya akpọnwu ya eh, eh, eh? mhm. na atụ ma brọda anwụrụ anwụ kịta nke a ha gbagburu mhm. enwe agbapụrụ ya bohol mm-hmm. mm-hmm. ya not because nọ na-agbapụrụ ya bohol a sịrị m gị mụ nwa na onwe m na-agwa gị okwu kịta ịchọ mkpọ ọnya gwa ya taịm iji chọọ ebe ịchọ ka ọ bịa ok ngwa ị nwere ike ikpe ya ị nweziri ike ikpe were aka gị nye apọntment ka ị mee na vidiyo ka ị sendịalụ m ya ka o nwee ike ịga viral ngwa ihe ga-eme kịta a e? mhm. enweta ga-esi anatazi nọmba nọmba ya dị very easy to get ka ịtụọra ọla nwetawo ya tụọra m ya ka mkpọ ya ọ ga-abịa mana o kwesịrị na ịmali ya na iji ife niile gbasara ya mana nsogbu adọrọ i will get it within 40, uh, 24 hours no i will get it and send to you i will get it and send to you okay ngwa em n'ife niile a m gwara gị na ebubo niile a hmm? allegation niile a Hmm? etinyere gị n'isi taa kedu ka ọ dị gị n'arụ abọrọ m kwanye wụ iluzu mmadụ 14 nke m lụzuru eluzu ka m na nwata obodo nwa ọpụtị na arụ ịjọ na agbaga ọnụ m na-acha white ọ nara m ala eluzu mmadụ 14 abụrụ ya dị mma kwanye 14 man Oh, mana ikwetakwalu na ụmụaka egburu egbu jee ka m bịa iwe n'iwe iwekwa n'iwe iwe n'iwe iwekwa n'iwe ikwetakwa na ụmụaka egburu egbu bụ traditional wedding ka bajele wee gbuo ebe ebube agụ ikwetakwalu ịmarọ enweghị ha na-emere too much argument on it but nwaanyị na-agụ nwa a na-ebu gị ebo niile a, nwebere onye isendịlụ on your own gịnị ya dị mma ị ga-esendị di ya ka ọ jeje jụọ ajụjụ malụ ma traditional wedding nwa ka o melụ n'eziokwu clear conscience, fear accusation. Somebody, How many billion could beat him? How many million could beat him? All those things is not necessary. I don't know anything about all those things. Eh, ọdụrụ necessary genti ọdụrụ necessary ọdụrụ necessary mana achọrọ m ka m mee ka ị malụ na igbo niile dị interested the whole world dị interested na ka esi a ọ bụrụ otu anyị si wee fee kịta ka o si wee gbatakwụlụ ka esi anyị fụ kịta now igbo world congress interested human rights international organization the interested na-ege ntị hope ụzọ dị Aba n'ego na na icc Imi imibe icc No sir. good hope ụzọ dị mma abanye na icc yesterday and within a short time ya afụ international crime ọbọ n'ego di a ị ga-afụ di news ụbọchị niile bụ nke onye ori mana ofu ụbọchị bụ nke onye nwe ụlọ this is not a issue this is not an issue government of nigeria nwere ike ihide ma ọ bụ try to ka e use intimidation close o ọ gafeghị ya so automatically ị ga-adị out to defend yourself maka na ọgwụ nwa bụ onye bụ ụzọ a na-akpa afa kịta gị na hope and ọ bụrụ na aka gị kwụ ọtọ ịrapụ hope defend hope jekwa ntị hapụ polisi defend polisi bikos na everybody bụ suspect kịta ịzụtagodo isi onwe gị clarify your onwe gị before the world now now o nwere ife ọzọ nchọrọ ịjụ gị o nwere ife ọzọ nchọrọ ịjụ gị o nwere ife ọzọ nchọrọ ịjụ gị hope ụzọ dị mma pụtara na tv mana media wee sị na those boys egburu egbu bụ fourteen." they are criminal no criminals kababu. kedu ife ị nwere ikwu na that comment hope ụzọ dị mma bụlụfe allegation about oh, criminals yes okay when it, before na ekwu as the governor of the state in anusa i'm hearing you before na ekwu such thing before na ekwu such thing we can make investigation on mere for that often the truth before we the governor of the state okay ngwa mụ na gị okwu a kịta gee ntị mma e nọmba dis boys mana before send gị dị nọmba gee ntị send esendele gị ebe dis boy ebe dị ebe nwanne nwanne onye nwa gbalụ nkwụ kpọrọ gị afa na o welitere isi ọ bụrụ gị gee ntị ntị o na m ntị m ntị e gị vidio Ogwu, are you hearing me? I'm hearing you. Mm-hmm. M two video. mbụ mesendịrị bụ ebe nwanne onye nke gbalụ nkwụ sịrị na o welitere isi ka kwụrụ esi egbe ọ nwa bụ onye ọfụrụ o ji wee si egbukwana ya na onye bịa gbapụrụ mmiri. vidio ebe fa nọ na the celebration ụmụaka egburu egbu na ekwute ma nni the same day eh, fa ị na ife na agwa gị na ife agwazi gị nke a kịta bụ na ịsịrị na ase gọvanọ ofisalụ m na omego investigeshon bifo wee name so now eh, yes onye ka nchọ ka m clarify ya wee gwa gị na hope ụzọ dị mma bụ nyanwa bụ onye bụ criminal Hope Uzodimma bụ nyenwa na-enye ụmụaka anwụrụ anwụ because no believe that na enwere onye ga-etestify nụ mana eziokwu ịma anyị Igbo onye mmụọ ka ịbụ according to you isi na ị na-eme omenala mmụọ dị na ala Igbo ebinyigo is not physical alone now mma atụrụ gị vidiyo ịfụzi ụmụaka egburu egbu the same day fa nọ na that celebration of traditional wedding ebutere ma nri ma na aṅụ ma mmanya ụmụaka egburu egbu dị anyị vidio bịa ọ ntụziala gị nye o nwere okwu m gwara gị wee sị gị defend ibegodo onwe gị bikos n'ibe niile na-emekọta gị defend hope gosi that na as long as in the concern you are working with eh ka m bịa you are working with hope because ọ bụrụ na ị na-awokwu ajụrụ m gị onwego ka isi nwaanyị dị a na-atụ bọmbụ na-atụgbusi ndị mmadụ n'ọlụ isi na ịmara na mma atụrụ gị vidiyo ọ bụrụ na ị getazi anya onwezi ife ị ga-asa m ịsa m meanwhile mma achọ dat nọmba ụmụaka ka nyezie gị aka m bụ fearless voice my nọmba ada anwụ anwụ nọmba abụla gị ji ekwu okwu ọ da anwụ anwụ year to year. ị ga-apụta gekwa ntị advice ọzọ m na-enye gị ana m anụ ọnụ ndị mmadụ background ngwa gee ntị ị ga-agwa ndị anwa gị na fa nọkịta background welu fon gị nyefa ịgbapụ ụkwụ gị ịgbara ife ịmụ alụ gbasara ibe amelụ na ikwe nke ị na-amara ọgụnwa ka ọ dị maka na o ife mmeta ya egbu ife onye ọzọ ya egbu maka amara maka ya ife mụnwa meta ya egbu m nke onye ọzọ ya afụ maka amara maka ya ife ịnọ nọ na ya weburu usoro ahead. ọnwa nchọrọ ka ime ya ewere iwe mhm. anọ m na mekalik na mhm. ha achọghị klos ọ bụ distrat ya mụ na gị na-eme a na-achọ ịgbacha ebe ahụ ya ọ mhm. bụghị na ị ga-enye m audience by special grace of god ndị na-enyere ka around 8 o'clock or 9 o'clock Nigeria time ọ na let me calm down nye nna asa gị sef anọ n'ọtọrọ ọkwụrụ ndị mmadụ elekasị m anya ebe public place n'ọwe mm-hmm. ka m ala na be m pak ya e, mm-hmm. elu mm-hmm. akpọ m gị i will tell you what i know concerning this case nwere nke nke ga-ezoro gị as far as ị nwepụtara time na-ajụ m ọ ị na-akpọ m ezi ị na-akpọ m mugwu wee ndị civil o oh, bebile ego chukwu ị ga-anwụ ọdụ osinsi ele etu ga-esi ka saa anya m